गुड मॉर्निंग मी रोशन पवार आपल्या या ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो तर मित्रांनो आज आपला बाप्पाचा शेवटचा दिवस म्हणजे आज गौरी गणपती विसर्जन आणि आता वाजलेत आपल्या गडावर सात तर आता सकाळचे सात वाजलेत आणि आता आपण आता सर्वात आधी आपल्या बाप्पाची पूजा वगैरे करून घेऊया आणि त्यानंतर मग पूजा झाल्याच्यानंतर आपण आरती वगैरे करायची आहे त्यानंतर बाप्पाचं निवेद वगैरे आणि संध्याकाळी आपलं बाप्पाचं विसर्जन असणार आहे तर आज भरपूर असं काम असणार आहे तर आपण वेळात वेळ काढून आपण आज आपण ब्लॉग वगैरे शूट करूया आणि वेळची जास्त न बोलता तुला आपण सुरुवात करूया व्हिडिओला રાખો કેવાય છે ને તૈયાર રાખો કોઈ કેવું काचे ओटे कुंकुम केसरा हिरे जाडे पोकट टोबा तोबरा रुंदो देनु पोरे चणी जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओटी जीवन दर्शन मात्रे मान कामना पुरते जय देव जय देव सर्व वंदना सर्व सुंड वक्र कुंडा तिरेना दास रामाचा वटपावे संकटी पावावे निर्मावे रक्षावे सर्व मंगल मूर्ती दर्शन मात्र मान कामना पुरते कुंडालीचा बेटी ब्रह्माले चलिवाय भीम उदारी जगेव जगेव चतुरंगावर पांतुर रखमाई वल्लभ हरिन टांगन वरिन चरण दुरान लिंगन अनंत भूषण माता पिता विद्या माता मतेंद्र एव पिता कर करो नियाच नारायण कृष्ण मोदन

पुढच्या वर्षी गणपती गेले चल पडेला गणपती बाप्पा गोर्या अरे ब्लॉग आहे रे म्हणून ते शूट करायला लागते हे आतमध्ये योग्य तिथेच राहू गणपती बरोबर हे आपला आपला गणपती पकडायला नको पाय हे मातीचा ना एक मिनिट मातीचा गणपती बाप्पा नाही आपला बी येतो चल मी जागे से धीरज हे बाजू झाला हे धीरज मी भाऊया उंदीर मामा पण गेले इकडे घे इकडे घे हळूहळू करा विराज कर विसर्जन गणपती बाप्पा मूर्ती मोर्या लवकर